عندك حفرات برا باش بين الناس شتي نتفاجات تبكيت انا في ظل في ظل صمت الدولة التجاهل الشركات المسؤولين الخدمين في النهضة ندد هسه تفاجات القوات العمومية القوات التدخل السريع جناغ يبريد ولكن كنا قد سودو يبريد قد الحقيقة قد مواجهه القمه تسير لانه الشركه المنجمين غرس محظوره خطيره كالسيانور تلقى الطبيعه كل طيب، شيء ولا عداله بائيه بدون عداله اجتماعيه القضيه الاختيار السلميه فيها مشروعه لا ترجع ولا طيب. السلام عليكم للجميع حنا تنتواجدوا بالقرب من منجم ديال الفضه آه، اللي الساكنه تحتاج منذ ازيد آه، آه، من خمس سنوات ودائما ما تعترض القوات القمعيه القوات ديال الدوله سبيلنا في الاحتجاج ضد منجم وضد سياسة المنجم التي هي تنهب وتسرق ثرواتنا من ماء من مياه ومن فضة آه، اذا نجد ان الدوله دائما تحمي آه، المافيات او آه، الشركه التي تنهب الثروه فمن يحمي اذا هؤلاء المواطنين البسطاء الفقراء الذي شردتهم سياسه الدوله ونهبت ثروتها وتركت فقرا مدقعا يعانون منه منذ 69 آه، الى يومنا هذا شكرا وانا خصني عتيقات وانا خصني الهدى اليوم العالمي للمنخ ديال الجحني التلفازة عرض الواقع يمين والو البيان البيئان ولا مجال الصحة ولا مجال التعليم دغيا ما تحمل كامل المسؤولية أعلى سلطين الإقليم نتين غير تحمل المسؤولية غاية في الميزان القانون ونا تكسنا مياهيني يا سمجان وغن أوريا وديتا نان تتلحق نان تظلم أي مسؤول هذا غادي هذا غادي طورق نفوذ نتيني شادر تكسنا مياهيني إما يدات هنا راس الصبح نيسي نخذ وراه السوري تقعد 60 86 96 2004 2010 احتجاج لميض فينا عباد الله إن هذا المنكر اللي يجري الإمارات في أي اي يطبق القانون الأرض الواقع ولا اي يتم درجة تكسام يخصها داخل أي تغاد لا تراجع ولا استزراع حتى تحقق الهدف من شكل برك ديالك نقيت شاتر الدليل نويت غور نغور اللي الحق محوطة مش هاديني هات ور اللي ور غور نغلحق إلا غور الحق إلا غور الحق ماذا غيعطينا ست سنين ينقينا يا سيدي لا الحق لا صغير ست اللهم ان هذا المنكر اللهم ان هذا المنكر غادي نسي كلشي ما يدير غادي نسمع شيء نعلم من الوراق نسيت تصور المخزن نسيت تصور نسي السلايده ديال الهم ولا نكري الحق ما ديال دار ورجال كتاو ديال ورنظيمه وديال الحق نغاس اخصن اخصن في نكون عارف ورجال كتاو ديال نداد انت اللي حقنا انت اللي حقنا لا غنس مازال وردي السناوي وديال وردي اللي حقنا ودار سير سير داير ماشي ماشي مشتركة مع القوات العمومية ضد مناجم و سياسة القمعية والإقصاء والتهميش التي تمارسه السلطات على إميدر